katika jamii katika amini uh, ngazi yote ile eh? na jamii ya binadamu eh, kama nilivyosema kwamba ni shirika eh, huyu eh, alishapata kuwa kiongozi na hata hapa alipo ni kiongozi japo ni msafi mm. eh? ni kiongozi bado ni kiongozi mm. eh, japo tu ah, ana uh, lengo kama mwanasiasa lakini lazima utambue hakuna jambo ambalo utalitoa likapita bila tafsiri ndio hata siku moja hata kama ni la kawaida kapita bila ta, eh, tafsiri. Sasa ile kauli kwa kiongozi wa kariba yake eh, kwa kariba yake eh, haipaswi itizamo katika hali ya kawaida sana kama ya raia wa kawaida, an ordinary citizen. No way. Eh, lazima umakini unahitajika na niwapeni mfano mzuri tu eh, niwapeni amini, amini mfano mzuri tu kwa kiongozi wa mtumishi tumeshapata kuwa naye na amemwasisi wa taifa letu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ah uh, hadi leo watu tunamjifunza mm. Uh, baba wa taifa alikuwa akifika kwenye hadhira yote ile akihutubia watu wakashangilia sana alikuwaga hawezi kuitikia kwa vile viashiria vya mwitikio ule mm. Sasa wengi wanapenda kama uh, uh, mzee wetu uh, anavyokuwa anaongea, watu wanacheka sana, wanashangilia sana, anazidi kupiga na, pale pale. na wenyewe nao wanampelekea anahamasika na kupata mwemko mm. kupita kiasi mm. Anapitiliza hata hadhira yenyewe ile haikutenda haki. Hakika Uh, ah, Kambarage Nyerere ni eh, eh yes, na ni miemko definitely. Uh, baba wa taifa ulikuwa watu wakishangilia sana, anajua shida ipo na ana, ana kwa vile na mimi kwa vile kwa mwalimu alikuwa yuko mjeni sana uh, ana ana sita kwanza, anaangalia wanacheka, wakishamaliza ashacheka, anarudia tena, wakishacheka sana umeshana, anajua hao watu amini, kuna shida hawajaelewa watu hawa na haunganiki, haunganiki na ataelekea kwingine kuwasaidia kufahamu. Lakini viongozi wetu nao na, e, na, na, na, na hata wanachama ndani mikutano hiyo wamekuwa labda nitumie lugha ya mazuzu Eh, hiyo na naiazima kutoka kwa baba wa taifa Mazuzu. Alikuwa anasema kwamba unajua nyinyi Zuzu ni Zuzu tu. Watu wanacheka. Ah, sasa maana yako sio tusi. Sio tusi. Isipokuwa katika wakati ukijaribu kuangalia sema unazuka mtu mzima. Mtu mzima kabisa, mtu mzima, ah, una akili zako lakini ah, ah, haufikiri kwa usahihi, hautafakari kwa usahihi, eh, hauamui kwa usahihi, hautendi kwa usahihi. Lakini wewe ni mtu mzima tu. Sasa wale mshana wanaposhangilia pia lazima ujue kabisa wanampelekea, yani wanachagiza, anapata mwemko zaidi. Unaona, na naamini na, na, na, na uh, rais na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi alitumia hekima na busara ya hali ya juu sana. Kama asingefanya eh, eh, vile eh, ingekuwaje? Eh, Ah, kwa kweli kwa namna moja ama nyingine wote wangelitafsiriwa katika namna moja na mzee Makamba. Wote, wote, hata mimi. Mimi si, sielekezi ah, kumuona yeye kwa mapungufu ya aina yoyote yale eh, wale waliounganika katika ah, jambo hilo, na kauli hizi zinaleta shida sana mm. Niwahi kuona katika moja kati ya ule mkutano ambapo, ambapo baada ya kifo cha hayati Magufuli wakati Amini anachaguliwa ana, ana, ana, ana, ana katika nafasi ya mwenyekiti kuziba nafasi ya mwenyekiti wa CCM taifa uh, na mikutano ambayo imewahi kufanyika, mzee Makamba alitumia muda mrefu sana, alichekesha sana mno mno mno, lakini uh, nilikuwa najaribu kuangalia uh, impression ya makamu huyo ambaye ni rais alikuwa anapokeaje na kwa kweli mama anazidisha makini sana ah, lakini nikaangalia hata viongozi wengine wakubwa nchi hao wao wako kwenye kucheka tu, lakini yule mama amekaa ametulia tu anaangalia tu, akajua anavyokwenda ndivyo au sivyo. Hata kijana wake alipata shida sana, kwa sababu niligeukia mama yake akamwangalia. Nilikuwa naangalia, unajua hizi television hizi bwana, mimi nasema kwamba ni mwalimu kiganjani, ni elimu kiganjani. Akaangalia na inaleta shida sana Unaona, yeye atashika sana na si kwake peke yake na si katika jamii au katika kuangalia chama peke yake au na taasisi alizoziongoza. Umeshaelewa? Hata katika familia yake unaweza ukajikuta kwamba baada ya kujenga ukabomoa. Hata mm. wale wanao unaowatarajia umeshaelewa, wao nao wakawa disqualified, wakaondolewa sifa mm, kwamba mm-hmm. mm, mbeleni bwana, unaona tabia hizi. Mm. Na ndio maana wazee wetu wa zamani walikuwa wanaangalia sana. Umeshaelewa? Wakiona mwenendo wa mzee wanasema kwamba hata watoto wake wako hivyo hivyo. mm. Umeshaelewa? Sasa lazima tu makini sana na kauli hizo.